Здравствуйте, телезрители! Вы попали на канал Бразер Стротман. И сегодня я решил затронуть тему, как убрать синтаксическую ошибку при анализе пакета на, Android, на различных Android. Так, для этого понадобится приложение APK а Editor Pro. Заходим в Google или Chrome, там, без разницы куда. В поисковике пишем «Скачать от APK а Editor Pro». Именно Pro надо, потому что с обычным не получится. Там захом на любой сайт. Сейчас. Ну, так, ну, например, с... Подалайфа я скачаю. Ой. И туда нажал. Подалайф. Так. Ищем, ищем. Вот. Apk а Editor Pro написано. Скачиваем скачать с хрома. Скачивать. Все, начинается загрузка. Он сам начинает работать со второго или третьего андроида. Так, вот. У меня андроид вообще 7. Сейчас покажу. Так, вот. Android 7.0. 7 не самая последняя версия. Android еще другие более модные. Сейчас скачивается APK-эдитор. И вообще... почти скачался. Я еще раз повторю, надо скачать именно АПК-эдитор, именно про. Эту... Я часто видел, как люди скачивают обычный, потом почему не получается. Он требует обновить до про, если вы скачали обычный. Устанавливаем. И сейчас в этом ролике я покажу, как с ним пользоваться именно с 3 до 6 андроида. Сейчас устанавливается. Так, открываем его. Разрешаем все, что он запросит. И вот зашли мы здесь, видим APK Editor, вот написано наверху APK Editor Pro. Нажимаем здесь на самую первую кнопку Select an APK файл. И выбираем теперь папку, где находится наш файл, который у вас не открывается. Вот, например. Ну, например, покажу на этой игре, у меня просто нет такого файла. Вот нажимаем на первую кнопку Full Edit. Здесь тоже Decode All Files. Где первая кнопка? Так, нас переносит сюда. Потом нажимаем на манифест. Сейчас ждем, пока он загрузится. Вот, загрузился. Теперь ищем. Вот. Uses CDK Android min CDK он равно 14 и так далее. Это третья, третья строчка. Нажимаем на нее. И вот здесь выходит 14 и 22. А теперь хорошо слушайте. Если у вас Android 3.0, вам надо будет в обоих этих строчках написать число 11. 11. Здесь 11. Потом нажать Save. И вот там наверху справа есть кнопка Build туда. Если же у вас, если же у вас Android 3.1 и так далее, все 3.1 и дальше, надо будет ввести число 12 сюда и 12 сюда. Если же у вас Android 3.2, 3.2 и так далее, то надо будет ввести число 13 сюда и 13 сюда. Если же у вас Android 4.0, 4.0 и далее, надо будет ввести число 15. 15 сюда и так далее надо будет ввести число 17 17 сюда 17 сюда так если же у вас android 4.3 4.3 и так далее надо будет ввести число 18 сюда и здесь тоже 18 одинаковые числа должны быть и вверху и на и внизу 18 если у вас android 4.4 то 104 и так далее, надо будет ввести число 19 сюда и внизу тоже 19. Если у вас Android 5.0, 0, надо будет ввести и так далее. Надо будет ввести число 20. И внизу то же самое, что и на... Во второй строчке внизу тоже должно быть то же самое число, которое находится наверху. Просто его сейчас долго писать не хочу. Если у вас Android 6.0, 6.0, то надо будет ввести число 23. Если у вас Android 7.0 и дальше, надо будет ввести число 24. Мне надо было бы 24, например, ввести. Ну вот, например, я нап... все. До 7 Android даже показал, хотел до 6. Вот, например, у кого 4.2 вводят здесь 17. Здесь все тоже, например, вводят 17. Все. И все так потом нажимаете Save, это сохранить, и Build. И все. Переходится вот сюда. И ждете, пока... Вот сейчас сделано 2 из 4, ждете, пока будет 4 из 4. Не знаю, как это будет, это все зависит от размера файла. Если файл большой, он будет вот так делать долго. Загружаться будет долго. Если файл мало весит, то он будет быстро. Так что, если будет долго пугаться нечего, просто отложите телефон в сторонку, сами там занимайтесь чем-нибудь другим пока. Придется потерпеть, если хотите поиграть в какую-то свою любимую игру. Ах да, в Ширите я часто видел, э, я видел видео, что с помощью Ширита они заходят в Ширит как-то там и открывают игру. Это все неправиль, не, неправильно толку нету от шерита. Вы это... Если открывать, например, в проводнике и выходит ошибка при синтаксическом распаковке файла, короче. И в шерите точно так же будут показывать это. Все одинаковое. Ну вот, написано такое расположение. Повезло, АПК расположен storage, emulated, 0, а пока editor, gen, signited. Все, можете либо close, либо install нажать. Ну я close нашел. Все, потом заходите там в свой файловый менеджер. У меня есть проводник. Заходите в него. Заходите. Вот, он уже готовый здесь. А. Заходите, где он расположен, ищите apk-эдитор, вот он, и файл должен быть открытым. Если он все равно пишет синтаксическая ошибка при анализе пакета, значит вы что-то неправильно сделали, посмотрите видео заново. И запишите лучше эти числа на листочек, которые я сказал, потому что вы можете забыть и сделать какую-нибудь ошибку. Ну а вы были на канале Brother Strotman. Поставьте лайк, если вам, если вам помогло это видео. Пишите комментарии, если вы еще знаете, как можно по-другому сделать. Ну всем пока.